Vuoi imparare qualche parola in italiano? Ciao! Il mio nome è Ania. E il mio nome è Cuba. Ho 9 anni. Vivo a Orzeż. Il mio colore preferito è il blu. Mi piace andare a scuola omulci, amici e colleghi. Saluto tutti. Arrivederci.